Hola, son Paula. Y yo, Alberto. estamos un día máis para... <laughs> bueno, esta semana vamos a falar sobre o colectivo trans. Antes de empezar a falar sobre eso, quero vos decir muchas cosas. <laughs> mulleres e coa blanca toda a diversidade, tanto intersexuales. intersexuais. <laughs> sexuais. Entiendes? Para empezar, o sexo biolóxico son aquelas características físicas, eh, fisiolóxicas, A segunda modificación, en na última que se coñece ata o momento, Me cago en la colega. Continuaba <laughs> todo esto. Estou grabando. Ahora xa de máis serio. Nos Estados Unidos, na década dos 50 e dos 60, había unha sociedade superhomófoba. Bos <laughs> días, son Paula. E eu, Alberto. Estamos un día máis... <laughs> Bueno, vale, venga, chao. Que xa podes gravar cando queiras, Alberto, por favor, de verdad. Mana, vamos a falar do colectivo trans. Eso foi un avance, porque estamos falando da década dos 70. Foi supervisor no Concello de San Francisco cando estaba de alcalde o señor Jormos, Jormos Cone. Oi. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se te desafiadora, deixade nos comentarios. Se vos gustou, dadelle a like <laughs> e dadelle a campaniña. Aunque a fónica son eu, pero parece este.